اوكي اوكي اوكي هذا فري ستايل 42 ام سي بارازيت فهمتوا علاش راجل الناس في هاد البي غرقة في البير كل ما تنوي دير تحير ايه مسكينة تمضت لي لافونير باسكو عشتو شفت في هاد الحياة نركب لالي بافيق تاع البحر وننسى اللي فات مات السربو ديالي كلاطاف راني مديزيسبيري لو كانت السمية الدنيا واش لو صاري فيا تحيري في الدبي واش نديكوفري كوفري غير الشر والبير قاعد فوق الكرسي عليا جيري بلا دير هكا تسير تدير صاري واش مضمون يا بور ويدو كوين طفو عينيا غير خلوني في هاد البي بايت فينا جانا جينا جامي لا تمنى في حياتو هاد يكون ساني هكدا يفرق فوق الورقة الله يحسن العون كون فين كان الجنة ضايع تحس واش راك تعمل فيا دموع عينيا سالو وانت تتسلط عليا بسبتك انت ولا الجان ضايع في بلادو جامي بان حبي تاقم دماغي خان دوماج غلق له الطريق عثمان مان فاتو عليه الكعوان فوق الكرسي وحنايا ننقصو سي بون لاجيريا بساسو لي سوليسيون ديالنا خلاصو ايه لي سوليسيون ديالنا خلاصو اوكي يا تسليم في السلفو ديالي في الدبي شبعت من البان شعبي قاسي راهم باصي بورا ذنوب واش كان غير المحايم باين زيد البير سكنا فاش فلحنا مبان والو علينا في هاد البلاد ولو ما ربحنا ذنوب دايرين علينا وحنايا بعينينا نشوفو جانا هنايا ولو ما بان ياك لاب مربي خاف ولا يعفو على جماعة اللي مشى في الطريق الظلام وبنادو نساتو رماتو فيها بجي كاسي وختو بالويد خلاتو بناتو على اساس راشي عليهم المنكر يجور راهم مدلول شبت شكون هذاك المسؤول مرمي بين حيوط الزنقه شورها في له هموم عشت لنا جميله زرها والمر دوق له سموم وحقه رايح في البطن بان عليه حتى التغيير مازال في بلاصتو حاصل القيد يمشي بالتزوير ايه القيد يمشي بالتزوير اوكي ام سي بارازيت فري ستايل اها ايه ايه اوكي اوكي اوكي Dédicace les gars les vrais, ça ça sepsi Dédicace les gars ma nigga Jelka Dédicace Mouche Mouche Dédicace les MC Snake, à tuk hein Ok No clash bitch Ok This is my principle Uh -huh. Dédicace les gars les amis de Facebook oh. Peace, peace